туурасынан кеткен толкундун таралуу процессин карап көрөлү Дуалга бир учуна байланган ийкемдүү жипти алыңыз эркин учту алып шнурду тартабыз жана бош учтун термелүү кыймылын баштайбыз толкун шнурду бойлой өтөт ал эми биз жип бөлүктөрүнүн термелүүсү толкундан таралуу багытына перпендикуляр багытта пайда болгонун көрөбүз шнурду бойлото туурасынан кеткен толкун тарайт